Vamos nessa! Marvel vs Capcom! Olá, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Ah! Quando eu caio, eu volto mais forte! Prepare-se para um dos melhores jogos de todos os tempos! Com vocês! Marvel vs Capcom Clash! Select your hero! E eu vou escolher... Chun-Li! E Zangief! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E a primeira luta vai ser contra Gambit e Strider Hero. Ready. Fight. First attack. Um já foi. Próximo. Vai, vai, vai, vai. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Chun-Li, win. Perfect. Ah, moleque! A primeira luta já foi. E vamos para a próxima. E agora? Hulk e Jim. Vamos lá. Ready. Fight! Brutamontes contra Brutamontes! Homem de lata dança engraçado. win! Ah, essa dupla é demais! E agora? Ryu e Mega Man! vamos aí! Vamos lá! Ready! Fight! Rio, fora! Ah, protagonismo aqui não! level! É isso aí! Ha! Zangief, win! E agora? Zangief e Wolverine! Vamos lá! Ready! Fight. combo. Wolverine fora! Ah, Zangief contra Zangief! Isso, pegou! Ah, nada como o original! Zangief, win! E agora? Chun-Li e Capitão América. Hold it. Ready. Fight. First attack. Air combo. Okay. Música! Homem bandeira dança engraçado. É isso aí! E agora? Capitão Comando e War Machine! いきますチェンジコマンド Ready! Fight! Air combo! Air combo! foi. Vamos, acabe com essa lata velha! March! Isso! Crossover combination finish! KO! Zangief win! Ah. Como vocês puderam ver, eu peguei dois personagens de Street Fighter. E eu gostaria de jogar também com outros personagens. Então se você gostou desse vídeo e quiser que eu continue, não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. We are Venom. Opa, vamos enfrentar um secreto. Ah, mas o que é isso? Hulk laranja? Ready. Fight! Vai, vai, vai, vai, vai! moleque! Chun-Li, win! A Chun-Li é demais! Agora sim! Venom e Morgan. We are Venom! Ready! Fight! Vai, chuta! combo. Venom, Vora! Air combo! Atomic Buster! Crossover combination finish! KO! Zangief, win! Perfect. Ah, moleque! E agora? Vamos para o chefe! Oslo! Vamos lá, Chun-Li! Pra cima dele! Vai. É só! Ah, moleque! A chun é demais! Oh oh! Ah, o que é isso? No one is safe. Ah, segunda forma! Vai, chuta a cara dele! É isso! Vai, toma! Toma isso! Poder total! KO! Chun-Li Perfect! Ah, moleque! isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.